Strasznie chce mi się spać. No to pośpi jeszcze chwilkę. Obudzisz mnie za 10 minut? orzesz w dupę Mówiłem, żeby wziąć nasze... Która godzina? 8.49. Dzień dobry. Кохanie, wstawaj! Miało być 10 minut!